mošimanyana wa ka dumela mošimanyana wa ka le kae leina la gago ko ena mang ko ena paris wa mangwanaka wa maboja o tlile sekolong a kere na o tlile o sepela le bomang wena o tlile le bagwera ba gago aga ke wa moela ngwana ka ka ga grade two a kere morutiši wa gago ke morutiši memra magoši ke nna mang ee ke nna memra magoši ke ya o amogela o tla ipsina le bagwera ba gago ka mo phapošing yaka bothato le bophuti wena o ipsine ka letšatši la gago a kere ngwanaka aga ke a leboa motšhimanyana o mo botsana aga sepela o tunela le bagwera ba gago ngwanaka